Son las 3 de la mañana y mi mente sigue insana. Mi corazón no nos sana. Sobre eso sí se vuelven las buenas siento que me quedo tan jodidamente hipnotizado Estoy encantado, es un portal sobrenatural a diabla lo piensa traspasar uh, Es una noche tan sobrenatural Por favor, lo siento tan metal uh, Siento la llama Esto solo por ser legendario Tú sabes, nena, voy a ser una fucking legend Voy a viajar por todo el continente yeah. Así es como voy Regando mi droga de repente Sé que soy demasiado fijado. no un estilo demasiado voraz mm, Tengo la destreza, también la sutileza te quiero ver mucho dinero en la mesa yo Lo hago por lo mío Muchas noches afuera aguantando el frío Solo si te veo sonrío Me siento como un vampiro mirando el código manera. Sobre dosis a muerte